que aparecen tamén conservados nas televisións e que contan que o seu segredo de estar tan ben conservados, ter tan boa saúde e que toman unha copiña de viño todos os días nas comidas, ten máis que ver coa longitud dos telómeros que co feito de tomar o viño. E tampouco se tomas pílulas ou calquera outra forma de medicamento no que aparece o resveratrol, vas a ter mellor envellecemento ou vas a oxidarte menos. Así que xa sabes, Dale porque empezamos. canle porque nesta ocasión quero dedicarlle unha homenaxe especial a ese produto, a ese proceso de elaboración que tanto se fai, que tanto se está elaborando, procesando nestas datas de finais de, de setembro, de remate do verán, que non é outro máis que o proceso de elaboración do viño é a vendimia, a vendima. Porque no proceso de elaboración do viño, mm, no seu emprego como bebida, acompañamento de comidas, no seu eh, emprego como ingrediente nas preparacións culinarias, onde hai ciencia que contar, porque hai aspectos, hai cuestións científicas dignas de ser aprendidas, de ser contadas, de ser eh, sabidas para darlle maior, a, maior aprecio, para ser maior eh, acollidas na hora de eh, pois, apreciar o que estamos comendo e o que estamos bebendo neste caso. O proceso de elaboración do viño comeza coa vendima, que non é outra cousa máis que a recolección ou a recolleita das uvas cando estas atopan no seu grau máximo de maduración. Isto é, cando o contido de azúcre mm, no seu interior se atopa nos niveis máximos. E isto é importante por qué? Porque este contido de azúcar das uvas está en relación directa coa gradación alcohólica do viño resultante. Se algunha vez os parastes a, a, a mirar a etiqueta dun viño, veríades que soe ter un número de 12, 13, 14, 15 graus volume. Isto que quere dicir? Isto é un, unha medida unha de concentración porcentual en volume. Ese 12, 13, 14 indica o porcentaxe de, etana, de etanol nese volume. É dicir, é como se dixéramos que un 14% de volume serían 140 ml de etanol nun ou dese volume de líquido. E eh, isto é importante porque para poder considerar un viño, esa graduación alcohólica ten que ser superior a 8 e inferior a 15. Superior a 15 xa non falaríamos dun viño, xa estaríamos falando de un licor. Por iso é importante coñecer estes valores e a súa relación con o contido de azúcar das uvas, que se pode medir por medio dun instrumento coñecido como refractómetro, que é como unha especie de bolígrafo, que polo, pol, pola acción dos índices de refracción determina o contido de azucre desas uvas e o, o escala nunha escala denominada graus Briggs eh, que sigue uns valores numéricos de tal xeito que un grau Briggs equivale a 1%, 2% de azúcar de azúcar en peso desa uva ou dese zumo. E para poder dar lugar a un viño con unha graduación superior a 8 e inferior a 15 graus volumen, graus de alcohol en volume, temos que ter unha uva cun, in, cun grau Brix de 18 a 20, é dicir, que nesa uva, eh, no peso desa uva, 18 ou 20% sexan prima o, o produto principal, se no caso non hai viño, que é o zume de uva ou mosto. E é neste punto onde observamos unha diferenza entre viños tintos e viños claros. Se queremos facer un viño tinto, temos que manter ese mosto con toda a parte sólida resultante do esmagamento, do chafado das uvas. É dicir, co restos das peles, das sementes, dos rabos, en fin, de toda esa parte sólida que lle dará, por un lado, o, mm, a presenza de antocianinos, que son os compostos que lle dan color ao viño, por outro lado, os taninos que lle darán unha característica que se coñece como astringente, astringente, que eh, é o que aporta unha sequedade na boca cando tomamos o viño e que, eh, ou un certo amargor que se pode ese mosto e pasalo a un contedor pechado para que teña lugar o proceso anaeróbico fundamental para que apareza o alcohol no viño que é a fermentación alcohólica eh, que foi descoberta por eh, Luis Pasteur e que nos di que as levaduras, sobre todo dos xéneros acharamices, eh, dentro delas a máis coñecidas as almices cerevisiae, tamén hai outras especies menos coñecidas que tamén intervenen e certos fungos son os responsables de transformar ese azúcar das uvas por medio dunha enzima descoberta por outro científico recoñecido como o George Buchner, que é a enzima cimasa, en eh, etanol fundamentalmente, e gas CO2, o dióxido de carbono, e certas sustancias ácidas e compostos orgánicos nalgúns casos, sobre todo ah, no caso dos viños tintos, van a provocar que as levaduras frenen a súa actividade, non que deixen de, eh, de seguir fermentando, porque teñen un rango óptimo de pH en torno a 4,5 ou 5,5, entón é necesario ou requírese da presenza dunha segunda fermentación que se coñece como fermentación malolada, que na que interveñen bacterias do xénero leoconosto que transforman o ácido málico tamén presente nas uvas, que lle dá ese característico sabor da uva así dulzón, eh, a etanol tamén e nas, nesa proceso, nesa reacción, se ve reducido a, o pH para manterlo neses rangos óptimos para que as levaduras sigan fermentando en este proceso no que eh, observamos que ese viño pois se ensuxa, se non queda limpo porque os diferentes componentes que interveñen nesas fermentacións ou ben se depositan no fondo ou ben quedan frotando na superficie e, eh, ainda que o viño se poida consumir e se poida beber sempre con moderación, é necesario pois, clarificalo, non? para facelo máis ah, agradable á hora de consumir nese proceso de clarificación, antigamente empregábanse as claras, hoxe día empregase proteínas ou as caseínas ou métodos físicos como a centrifugación e a filtración. E despois viría o que se chama o cambio de fase do viño, no que xa se eh, produciría como unha remexida deste viño clarificado e o seu paso ás botellas nas que xa será distribuído, donde seguirá fermentándose pola acción desa reducción da, do grau de acidez, do mantemento dunhas temperaturas axeitadas que son eh, diferentes según sexa o viño tinto ou sexa o viño branco, no caso do viño branco están en torno aos 10-15 graus Celsius e no caso do viño tinto en torno aos 20-25 graus Celsius e tamén compostos fenólicos, orgánicos, eh, que lle aportan esos aromas, e eh, todas esas sensacións, e eh, todos esos matices que, que teñen os viños, e a vez evita que se puedan ver contaminados por outros microorganismos que é mediante a adición dunos, con, dunos compostos orgánicos, os eh, dióxidos de xofre, tamén coñecidos como sulfitos, eh, que eh, establecemento de hostelería, un establecemento que sirva comidas, está na declaración, da, na lista dos 14 alérgenos de declaración obligatoria, a, na aparición dos sulfitos, o, o emoticono, o dibuxiño que aparece soe ser unha botella de viño porque é nestes casos onde maior contido de sulfitos ou se varios culinarias cando lle engadimos como se fora outra especie máis as, os, as preves ou aos guisos ou aos estofados e indicarvos que, ainda que non polo pareza, non todo o viño o que empregamos na cociña se evapora porque eh, sempre vai quedar un remanente, unha cantidade de eh, alcohol que non se vai a evaporar, que é en torno ao 10-15%, pola aparición dun uns compostos, bueno, dunhas unións coñecidas como ceatropos eh, que se producen entre as estructuras de hidróxenos e oxígenos da estructura molecular dos, eh, do alcohol e máis, e máis da auga que impiden esa eh, vaporización por completo dese alcohol e, por tanto, eh, resulta axeitada, bueno, está alcoholizada, preparación culinaria pois non resulte de todo aceitada para o consumo de nenos moi pequenos ou de persoas que por certas medicacións ou, ou outras circunstancias non eh, deban consumir alcohol. Esta é a parte curiosa eh, científica do, do uso do, do viño na cociña. Um, con referente ao consumo de alcohol, mellor explicados, considero que tampouco son obxecto de tratamento neste, neste, nesta carne, neste vídeo, porque nós o que falamos é dos procesos eh, científicos que ocurren na cociña, non dos procesos que nos ocorren a nós cando consumimos os alimentos, ainda que xa sabemos que o alcohol é unha sustancia que debemos evitar de consumir. E non quería rematar o vídeo sen mencionar as cinco denominacións de orixe protegida galegas que son Ribeiro, eh, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas e Ribeiro, eh, Ribeira Sacra que teñen diferentes tipos de uvas nas súas composicións, dende o godello, o albariño, a treixadura, a garnacha, eh, e que dan lugar a a toda esa variedad tan grande, tan, eh, tan rica e tan sabrosa e tan apreciada de viños da nosa comunidade que xa sabedes como se fan, como se elaboran e eh, que podemos entregar na cociña porque non des compartades, que lle deades ao matapiollo se vos gustou, que vos suscribades se queredes seguir a, pois, sabendo, aprendendo máis cousas acerca do, do que acontece na cociña e, eh, e vémonos no seguinte, non? Como sempre, veña, de calor a todos!